de archivos, a lo que me refiero es al formato o lo que va después del nombre. Por ejemplo, yo tengo el nombre de un archivo, punto, lo que sea, ¿verdad? Algo, vamos a poner aquí, punto algo. Este punto algo se refiere a una extensión. Entonces, ¿ustedes saben cuál es la extensión de los programas de Windows, por ejemplo? Punto Excel de ejecutable. eso es una de tantas que puede ejecutar, ¿verdad? Este, lo que tenemos que entender como un sistema operativo la plataforma, o sea, la base sobre donde vamos a estar nosotros, eh, dando una sola nada más y donde uno ponía comandos y todo. Yo, como les digo, no recuerdo si tenía acceso para usuarios. Mayor control. Mayor control, y mayor control. ¿Y sabes de dónde viene este roteo ¿Cuál es la lógica? de administrador. Permiso no solo administrador, el root es el superusuario. Les decía, se le reconoce como el padre de la computación o el padre de la informática o lo que quieran. estuvo trabajando con el servicio secreto de Inglaterra sobre el procesamiento. Entonces, eh, esos sistemas que tiempo compartido, yo creo que lo usan mejor Android o iOS. Ahí está. Funciona y asigna recursos de hardware. Entonces, ¿dónde vamos acá? En el aspecto de eficiencia. Después, este, gestiona y mantiene los archivos en dispositivos de almacenamiento. Gestión de archivos. Eh, esta de acá, si bien no aplica a uno de los objetivos, pero esta es una de las funciones básicas que tiene que tener un sistema operativo, porque eh, y la última función, control de usuarios, ¿verdad? Control de usuarios. Entonces, el control de usuarios básicamente facilita la comunicación entre el usuario y los componentes. Eh, empiezan a ver qué es el particionamiento de disco.